פעם חשבתם על זה, כמה זה מורכב לאדם שמרותק לבלון חמצן לצאת לטיול? הרי איך הוא יסחב את כל החבילה הענקית הזאת איתו? מישהו יעזור לי! אז יד שרה הרימה את הכפפה, ומהיום ניתן לשאול את המחולל חמצן הכי קל בעולם, ששוקל פחות מקילו. הוראות הפעלה הן הכי פשוטות בעולם. להדליק, להגביר את הפולסים, ולהנמיך את הפולסים. לוקחים את זה כמו אוזניות, מניחים ושמים, ואנחנו מוכנים לצאת לדרך. פשוט, נכון? חיים בסביבה מודרנית, הכל עכשווי יותר, ומהירות זה שם המשחק. אז נעים מאוד, תכירו את הפורשה של יד שרה. כיסא גלגלים רגיל, רק הרבה יותר מהיר. ולהפעיל את זה, זה הכי קל. מכניסים את המפתח, מניעים, ואנחנו מוכנים לצאת לדרך. וזה החלק הכי חשוב. כאן מכוונים את המהירות, רק בזהירות. קבלו את זה. Yeah. רגע לפני סיום. פעם חשבתם על זה כמה אנשים כלואים בתוך הבית שלהם, מבלי יכולת לעלות ולרדת במדרגות? אחי, למה להתאמץ? תכירו את המכשיר החדש שניתן להשאלה ביד צרה. כיסא גלגלי מיוחד למדרגות, הכי פשוט בעולם. אז כמו שאתם רואים, העתיד כבר כאן. רוצים לדעת עוד? כנסו לאתר יד צרה.